қазақстанымыз озық мемлекет болу керек келешекте қазіргі дүниежүзіндегі ахуал жақсы білесіздер оңай емес сондықтан бәріміз бір ел бір ұлт бәріміз ел үшін халқымыз үшін істеуіміз керек сеніміңізге рахмет қасым кемелұлы шын мәнінде осындай сіздің сеніміңізден кейін осындай сөздеріңізден кейін біз енді шын мәнінде тәуелсіз қазақстанымыздың тірегі болатын ауылымызға көркейтіп ауылымыздың болашағы үшін бар күш жігерімізді саламыз деп уәде береміз бүкіл еліміз бойынша 20 мыңға жуық азамат параспорт түрімен жүйелі түрде айналысатын болды соның ішінде 500 спортшы ұлттық құрама сапында өнер көрсетеді біз паралимпиадалық спорт түрлерін дамыту үшін қажетті жағдайды жасай береміз қазір өңірлерде 16 арнайы клубтар және мектептер қызмет ететін болды осы ретте нұр сұлтан қаласында 2008 жылы ашылған параолимпиадалық жаттығу орталығын ерекше атап өткен жөн заман талабына сай жабдықталған мұндай орталық ақш ұлыбритания жапония оңтүстік корея елдерімен қатар біздің елордамызда да бар спорт саласы барлық азаматымыз үшін бірдей қолжетімді болуға тиіс осы орайда мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қолайлы орта қалыптастыру мемлекет міндеті екенін баса айтқым келеді